It's, it's such a beauty to sit here actually. Es ist wunderschön hier zu sitzen. See, I've got one of the best jobs in the world as far as I can figure out. Also ich glaube, ich habe einen der besten Jobs in der Welt. Because because every time we have a meeting, I have a kind of tantric love affair. Weil jedes Mal, wenn wir so ein Treffen haben, habe ich so eine tantrische Liebesbeziehung. But this is not with anybody. Aber nicht mit irgendjemandem. This is with more or less everybody who's available. Also mit allen, die irgendwie offen sind. So it's very lovely to sit here. Yeah? You Sehr schön hier zu sitzen. Yeah? Ich hätte eine Frage. Sure. Um, ähm, was mir so sehr auch gefallen hat, dass äh, Sie sagten, uh, dieses Selbst ist ein Freund, der neben uns geht. So. So what I liked very much is when you said the self is a friend which is walking with us. Right. Well, it's a, it's a, my metaphor, you know. Also das ist so meine Metapher. It's a kind of metaphor because, you know, we live our lives imagining the parking place, you know, I found. Also Always I. wir leben ja das Leben so, als ob wir denken, dass wir den Parkplatz gefunden hätten. Immer ich. And my image is that we have our eternal friend walking always alongside like a shadow. Und mein Bild ist, dass wir so einen ewigen Freund haben, der uns immer begleitet und wie so ein Schatten mit uns geht. And the possibility is we can turn and meet our friend, meet our eternal friend. Und die Möglichkeit ist, dass wir uns äh, zu ihm hinwenden können und unserem Freund begegnen können. This is a metaphor, of course. There's nowhere to turn. Also das ist natürlich eine Metapher. Es gibt nicht wirklich irgendwo hin, wo wir uns wenden können. And, and this eternal friend is our very being. Und dieser innere Freund, das ist unser Wesen. Our essence, if you like, is this eternal friend. Unsere Essenz, wenn man so will, ist dieser innere Freund. And it's possible, because we're doing it in this community, it's possible to live as this eternal friend or as you can live from your being. Und ist es möglich, quasi von diesem Ort des äh, inneren Freundes leben, oder von seinem Wesen heraus leben? And this is very, very beautiful. Und das ist sehr schön. So you can forget about enlightenment. Also du kannst die Erleuchtung vergessen. You're already all enlightened. Ihr seid alle schon erleuchtet. but most of us have got some kind of dust inside, so we're not really in contact with that. Aber die meisten von uns haben in so eine Art Staub und deswegen sind wir damit nicht in Kontakt. So in this community we're shaking each other so the dust falls off. Und in dieser Gemeinschaft hier schütteln wir einander, damit der Staub runterfällt. And we do this shaking just from the everyday life. Und dieses Schütteln, das machen wir so im Alltag. because in the daily working together, of course, then we come into some uh, personal drama maybe, or we come into some uh, old memories, or we don't know. Different things happen. Weil in diesem alltäglichen Zusammenarbeiten, dadurch kommen wir vielleicht in ein persönliches Drama oder alte Erinnerungen werden wach. and we're trying to empty out these dramas, these old structures, these old traumas. We try to empty it all out. Und diese alten Dramen oder Traumata oder Strukturen, die wollen wir einfach ausschütten, And then you're left with this beautiful emptiness. Und dann bist du in dieser wunderbaren Leere. And emptiness is another word for the being. Und diese Leere, das ist ein anderes Wort für Sein. Und es ist äh, total möglich, von dieser Leere heraus, aus dieser Leere heraus zu leben. And you know, there is a kind of work that has to happen. Und es gibt so eine Arbeit, die geschehen muss. And this work is the work of emptying out the conditioned mind from all this nonsense. Und die Arbeit äh, beinhaltet den konditionierten Verstand quasi zu leeren, auszuschütten. Excuse me to say this. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. But everything you believe yourself to be, <coughs> aber alles, was ihr glaubt, dass ihr seid, most of it anyway, oder das meiste zumindest, is this nonsense that has to be emptied out. Das ist dieser Quatsch, der ausgeschüttet werden muss. And so it's not always a comfortable process, this emptying out. Und das ist nicht immer ein angenehmer Prozess, dieses Ausschütten. And it needs a certain kind of inner honesty. Und es braucht so eine innere Ehrlichkeit und eine innere Entscheidung, dass du das wirklich, dass man das wirklich tut. Sometimes people say, I like my ego. I don't want to lose my ego. Manchmal sagen die Menschen, mir gefällt mein Ego, das möchte ich überhaupt nicht loswerden. Well, it's okay. Ist auch okay. Yeah. But if you want to live in this way that I'm talking about, unfortunately, you have to empty out your ego. Aber wenn man in dieser Art und Weise leben möchte, von der ich spreche, dann muss man sein Ego loswerden. Ja, das möchte ich. Yes, das I want this. Das ist mein Wunsch. This is my desire. Yes, I want this. This is my okay, desire. Okay, so come and join us. Ja, <laughs> komm und mach ihn and mit. You don't have to live here. I have a group which meets every three months. I call it Sangha group, meaning the group of the close people or the people who are interested in this work. Also man muss hier nicht wohnen, um hier mitzumachen. Ich habe so etwas, das nennt sich eine Sangha-Gruppe und das bedeutet so etwas wie ähm, eine Gruppe, die mir nahe ist. And the next meeting is the 20th, I think, of, of 23 September. 23 to 25. Okay, 23 to 25 of September. Und das nächste Treffen ist vom 23. bis 25. September. And if you're seriously interested, join this group. We have very <clears throat> committed people in that group. Und wenn ihr daran interessiert seid, dann könnt ihr dieser Gruppe beitreten. Da sind also Leute drin, die sehr verbindlich sind. This group actually has been running for about 12 years. Diese Gruppe gibt es seit zwölf Jahren. And in, of course, in 12 years, people have left and other people have joined. So it's a, it's an ongoing coming and going, but there is always this group. Also in diesen zwölf Jahren sind natürlich Leute herausgegangen aus der Gruppe und neue Leute gekommen, aber es ist eine kontinuierliche Gruppe. And this is actually very beautiful because, you know, it can be kind of lonely. And it's nice to meet people who have the same interest, where you feel completely familiar. Und es ist manchmal etwas schwierig, weil man kann sich auf diesem Weg sehr alleine fühlen. Und deshalb ist es schön, wenn man Leute hat, die dasselbe Interesse haben und ja. mit denen man sich sehr vertraut fühlt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Yes, I can imagine this. Ähm, wie kann man mit dem Freund also Kontakt aufnehmen, indem ich ganz stille bin, denke ich mal? So diese Stille. How can I come in contact with this friend when I'm silent? I mean, the best possible beginning is not to talk. Also der beste Anfang dafür ist nicht zu sprechen. Which is a very simple oh, yes. spiritual practice. Das ist eine sehr einfache spirituelle Praxis. But most people can't do it. Aber die meisten Leute können das nicht tun. Be because our conditioning has somehow encouraged us always to relate through talking. Weil unsere Konditionierung hat uns beigebracht, dass wir uns immer in Beziehung gehen über das Sprechen. So when you stop talking, wenn du aufhörst zu sprechen, there is another language. Da gibt es eine andere Sprache. Dass auch die Gedanken äh, nicht mehr kreisen. And oder? also that the thoughts don't circulate anymore. Yeah, I mean when you keep doing this, you ja. find that the activity of the mind gets less. Ja. Also wenn du ja, das, das, das, immer wieder machst, dann wirst du feststellen, dass die äh, Aktivität des Verstandes immer weniger wird. Ja, das, das ist mein Wunsch. This is my desire. Good. Well, we look forward to seeing you next week. Ja, wir freuen dich, wenn du nächste Woche wiederkommst. Good. Okay. So, very nice. Okay. We welcome you anytime. Good. Sehr schön. Du bist jederzeit herzlich willkommen. Thank you. Ja.